大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《观世界岁月如梭》。今天我们来谈谈在阳历十一月的流月总论解析。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，在老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，时间来到了阳历的十一月，到了这个月。 离结束我们这个惊心动魄的二零二一年已经不足百日了，很多事情啊，我们在年终的时候没有办法处理，但是至少我们要在这个阳历的十一月啊，做一个临时抱佛脚。无论如何，都要给我们的家人一个温饱一切无虞的冬天。所以呀，在阳历的十一月啊，我们会遇到了两个节气，一个是十一月七日的立冬。 也就是在这一天啊，我们的流月干支就会从戊戌走到了己亥，而第二个节气啊，就是在十一月二十二日的小雪，而在第一个节气立冬啊，在这个时候太阳位于黄金的两百二十五度，而立冬的立字，它的意思是立者见时也，代表冬季自此而开始，而立冬的冬字就代表终了的意思，立冬者。 就是所谓的万物收藏也，意思就是秋季的农作物全部都应该曝晒收晒完毕，开始入仓了。动物呢也会开始准备起来冬眠。所以啊，我们在中华文化里面就把立冬作为冬季的开始了。而在这个节气以后啊，大部分的地区都要开始明显的降温了。今年的气候会比较特别，会走两个极端。 一个是气温突然陡降到严寒，另外一个就是即使到了阳历十二月，华南地区还是很温暖的气候。过去啊，我们看气候啊，都是渐渐的降温，渐渐的改变的，但是在今年可能是采取这两个极端。 所以以这个想法为基础，请各位务必要做好电力以及粮食的储备。例如，行动式的卡式的瓦斯炉，可以让我们随时可以煮饭，以及对应的一些干粮，例如泡面或者是大米或者是面粉之类的。这个啊，最好准备一个月以上的分量。其实，反正都要过年了，多准备一点其实也无所谓。反正我们过年的时候也不是都会吃得到吗？ 这个希望大家都要记得，只要不是东南亚热带地区的朋友，最好都要准备这些的用品。而南半球的朋友也是要准备，因为水旱灾的概率啊会比过去来得高，所以这些都是要长期准备的一些物资。毕竟有备方能无患，您说是吗？而节气在立冬啊，有三候，每五天经历一候。 这个三后分别为第一后水死冰，水面会开始结冰，但是没有变得很硬。第二个是什么呢？二后地死冻，在这个时候大地的土壤会开始结冻。三后自入大水为肾，这个比较特别了。前两后啊，我们看字面上就很好理解，但是唯独这第三后就真的比较费解一点了。第三后的意思是因为天气寒冷，所以像雉鸡一样的大鸟。 都会变成了肾，这个肾是什么呢？就是海市蜃楼的蜃，这个蜃的意思啊，其实就是大型的贝类啊，蚌类，又名叫什么？又名蚌蜃。而所谓的“海市蜃楼”一词啊，有很多地方都有记载，其中有一则是出自于《本草》，它里面说到了车螯是大蛤，一名蜃，能吐气为楼台，又常闻海中蜃气成楼环。 其实啊，这只是这些贝类啊，大型的贝类上面的花纹啊，有点像雉鸡的花纹，或是一些鸟类的花纹。这些大型的贝类啊，它在退潮之后，有些会搁浅在沙滩上面。远远的看，然后加上海边的这个气候变化产生的雾气，就有一点点是在那个地方好像有楼房的感觉，所以我们称作海市蜃楼，像是有，但是却没有的意思。 而在节气立冬啊，台湾或闽南的地区啊，有习惯在这一天做进补，称作补冬。俗话说得好，冬立进补，来年打虎。不过现代人的饮食啊，已经够丰富也够营养了，有没有真的去补冬啊？其实影响没有很大的。而第二个节气是小雪，这个时候啊，太阳位于黄金的两百四十度。 气温呢会比之前更加的下降，华北地区在这个时候应该都是零度以下的，然后会开始降雪，雪在夜晚它有可能会累积起来结冻，但是太阳一升起来，会高于零度以上，那么它又可能又融化了。但是啊，这个状况在今年就很难说，可能在这个时候连华南地区都很冷，因为气候异常的状况下。 北极圈的一些冷气呀，会比较没有受到一些阻碍，直接的往南下，所以今年的欧美地区，还有俄罗斯、中国的东北、加拿大等地区，可能会面对到非常艰巨的气候挑战。而在这个小雪节气啊，它一样有三候，每五天为一候，它分别是第一候红长不见，也就是说天气冷到是说不会有水汽产生，然后会有彩虹的出现。 第二候是什么呢？天气上腾，地气下降，代表地表开始结冻，天空开始比较灰暗了。第三候是什么？闭塞而成冬，而这个时候就是冬天严寒的开始了。而在华北地区啊，节气小雪有个比较有意思的农家谚语，那就是什么呢？那就是小雪雪满天，来年必丰年。 这个里面有三层的意思，第一个就是小雪下雪的时候，代表来年的雨水会均匀，没有太大的旱涝；第二个就是下雪可能会冻死一些病菌跟害虫，来减轻明年在农作物上面的病虫害的发生；第三点就是你积雪啊，在对土壤来说，它是有一种保暖的作用，它有利于在土壤它的有机物的分解，增加土壤的肥沃程度。 所以，我们希望今年的寒冬啊，来为我们的明年，也就是我们的壬寅年，带来更好的农业收获。看完了节气，我们来回顾一下，在阳历九月的时候，我们在《流月总论》预测阳历十月的事情。首先，是我们预测在阳历十月，中美双方如果没有领土争议，就会坐下来对贸易战的问题展开了谈判。 而且我们目前看到了，美国商务部长戴奇现在也放话，要来跟中国进行第一阶段的检讨，以及可能豁免部分一些被课征关税的商品范围。所以这一点啊是暂时的应验。为什么说暂时呢？因为领土争议的问题是一个变数。有人会说，中国跟美国哪有什么领土的争议呢？ 当然是有那个地方叫做台湾，而这个月立场上的一些争论，现在已经算是有应验了。而针对预测疫情的部分，目前也仅在部分的地区啊，它的增长是比较高的，但是死亡率啊也的确是有所上升。这个部分我们还在这个十月，我们可以继续的观察。回顾完针对十月的预测，我们来看看在这个阳历的十一月的己亥月，是有哪些星数来当值我们的流月星君呢？ 在这个月，刘月星君的主位为驿马星，来独挑大梁。而驿马星的周围啊，带了三颗的副星，分别为天狗、吊克跟八座。按照刘月的局面来看呢，老师必须说，这个月并不是一个很好的月份，因为这个驿马受到远方的碎破跟大号这两颗强力的煞星来到。 所以我们可以预期，这个阳历的十一月是一个非常变动，而且对很多地区与百姓造成很大改变的一个月。首先，以国际形势来说，在这个月中，驿马受到远方的求欲星的牵制，让这批驿马被限制住了马脚，显得非常的躁动与不安。所以，在这个月，对于商业与金融以及贸易的问题，将会有很大的阻碍。 在这里面啊，可能诸如美元的问题，中美贸易战又可能去复杂化，甚至两岸之间的火药味也会不断的升高，有一些一定的可能呢，会在两岸之间爆发一些直接的冲突。这个月就是两岸之间最危险的一个月，但是说是危险了，但其实也只对台湾危险，对于中国来说是一个近年来最好的机会之一。 只要阳历的十月跟十一月，我们台湾地区挺过了，那么在二零二二年的夏季之前，大抵上都可以享受暂时的平安与和平了。让我们一起祈求，可以平安的度过这两个月吧。而在其他的国家与地区来看，同样受到求愈新的影响，许多原本内政有问题的地区，例如阿富汗等中东的地区，会有爆发内部抗议或是不安定的局面发生。 当然，这不仅仅只在中东，应该说是什么呢？在这个阳历的十一月，各地方的民变都有可能会陆续的发生。而在金融局势的方面，这个月受到了岁破、大号、月杀这三个星宿的影响，加上官服性的助威，金融跟经济，老师同样的不看好。 这里啊，会收到许多的突发性的消息，导致市场的环境可能会为之的多变，而不是只有一变，而且可能会完全没有脉络可循，或是特意的被封锁消息。而这些变化理论上不会集中在一些单独的交易市场里面，而是会让全球都受到了冲击的变化。所以在金融投资方面啊，老师的建议是。 业余的朋友，不妨你可以用空仓来观望度过这个月；而专业的朋友啊，也要评估自己受伤的能力。有时候，越是专业的人，越会掉入别人给你设的套路，因为有些陷阱它是专门给专业人士，或是去一些大户啊、一些财力雄厚的投资客给你们设的圈套。所以，能的话，尽量还是保守一点，这是一个比较好的策略。 至少要去杠杆化，这样你受的伤还是会比较有限的，少赚总比多赔好。各位要记住这一点哦。而在这个状况之下，很多的投资朋友会认为，老师既然说你变化变化会很大，那么我们看做空不就好了吗？不是这样说的，为什么？因为造孽的一马星试图摆脱求欲心的束缚。 因此造成的混乱是大幅度的上冲跟下洗，所以无论你是做多或者是做空，都有可能刷刷两下，全部把你洗干净出场了。所以对于投资方面啊，老师还建议各位一定要小心谨慎，能的话空仓过这个月会是一个不错的决定。而在针对疫情方面啊，这个月很不巧的跟随刘月新军的天狗。 吊客碰上了远方的上门星与天哭星，这个月的疫情啊，有机会出现大范围的突破性的感染，或是新的变种病毒出现，让没有打足疫苗的区域会加剧了扩散感染的风险，死亡数字也会持续的升高。当然，这个星宿的变化来讲，它的力量是很强大的，但是它也不能去违反病理跟科学。 所以你只要是打好打满两剂合格疫苗的，即使会被突破性感染了，你可能已经打完两剂了，但是你还是确诊有症状了，但是也是很快的去做痊愈。但是问题就是在于，在没有打好打满的国家或是区域，这些百姓这些新秀的力量就是具有很大的破坏力，所以不可不慎。希望我们频道的朋友啊，能打的你都已经把疫苗打好了。 好，以上就是我们在西元二零二一年阳历十一月的流月总论。时间走到了现在，二零二一年也即将结束，越接近来年的立春，局势就越加的混乱。老师还是再次提醒大家，提早准备年货以及一些应急的设备，会是一个不错的决定。 下一集我们就来看看十二生肖在阳历十一月的流月运势总论，请记得按下订阅以及关注小铃铛。若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式以及预约的连结。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。